Bem, há uns anos atrás eu comecei pelo Google+, e gostei. Depois passei para o Twitter, LinkedIn, para experimentar. Também foram experiências interessantes. Depois estive no YouTube, aí tive muito tempo, como se a vida real não existisse para mim. Uh, depois fui para o Instagram, foi tudo muito rápido, muito intenso. E até que depois fui parar ao Facebook, porque dava mais prazer meus amigos estavam lá e queria ir para lá também, uh, mas estou tentado pelo Snapchat, uh, para me dar às vezes em quando vou para o Pinterest, mas a seguir tenho que voltar outra vez para o Facebook, porque é lá que eu tenho mais prazer e me sinto melhor. Comecei a ter cada vez mais amigos no Facebook, ah, todos me fazem likes, falam comigo e sinto-me feliz. Comecei por publicações gratuitas e gostei, tive muito prazer, muitos likes, muitos comentários, cheguei a ter muitas partilhas. Gostava sempre a ver estatísticas, queria mais e mais e mais, os números faziam com que eu quisesse voltar lá e voltar a publicar para ter ainda mais números. Era um ciclo vicioso, eh, até que tive de começar a pagar para ter eh, cada vez melhores números, mais alcance. Depois passei para os vídeos, fazer publicações de vídeos. Uh, foi aí que eu não consegui voltar mais atrás, porque consegui ainda mais alcance. Gratuito, eu não pagava, trazia-me alcance, eu não tinha que pagar, mas depois também tinha que pagar para conseguir ainda mais, mais números. Foi nessa altura então que eu entrei na aplicação. Estava sempre no meu bolso uh, e me fazia em todo lado com a aplicação. Aí era, entrava mais diretamente. Às vezes estava com a minha família, eh, mas sempre agarrado ao smartphone, era como se eles me dissessem para mim, ou não tivessem importância. Eles tentaram ajudar, mas não conseguiram. Passado algum tempo até passei a ver lá meus familiares e amigos, e todas as horas quero ir lá para ver mais likes. Tens que ir a restaurantes de propósito que dava uma boa foto, aquele prato, aquela luz, aquele ambiente, só para ter mais likes. Às vezes paro por publicações e nem sei o que é que eu estou a fazer, é o vício. Não sei no que é que vai dar nem porque é que eu faço. E às vezes até me ligam no WhatsApp e eu nem atendo, nem respondo. Já tentei ter uma vida normal, passar a vida curtinha, com responder e-mails, a visitar sites, a ver blogs, mas rapidamente sinto necessitado de voltar ao Facebook. É um vazio, carne de intimidação, não consigo mesmo.